маань төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст өмнө бол тулгаатай зөндөө ярьж исэн. Энэ удаа харин битээр бүр айгүй сайхан тохиоллоод нэг биелчилж уулзах юм шанс гараад одоо тулгаатайгаа ингээд подкастаа хийлгэж байна. За ажил нь сайн уу? Ажил сайн байна. Хоёулаа чинь подкаст хамгийн сүүлд чинь нийлэн унтчих хийсэн тийм. Магадгүй шүү. Дунд нь нэлээд завсарлцлаа тий хоёлаа. Тийм. Нэлээд дулаахан байсан санагдаж байна. 8 сарч байсан гэж боддог шүү. За тэрнээс хойш бол хоёулаа чи хамгийн сүүлд бас нэлийн том том сэдвүүдээр ярьж байгаа л тэгэл дуусгасан санагдчихээн. Тэгээд хүн сэдвүүд яриад. Тий, хүн сэдвүүд яриад. Тэрнээс хойш бол нэлийн юу өнгөрлөө шүү дээ. Он цаг хугацаа өнгөрлөө. Ойр дуулцалтаагүй. Үзэгчд бол яг төвшингийн подкастыг сонгон сонсдог усуд бол нөгөө тулгааг ингээ дахин оруулаач гэд маш их хүсэлтүүд ирж исэн. Тэгээд битэр чинь яг сүүлд бол одоо бас нэг гоё сэдвэр ярина гэдэг нэг үлдээсэн байгаа даа шүү дээ тий. Тэрийг хоёлоо ярих уу эсвэл өөр сэдвэр чи ярилцмаар үү? Тэр сэдвийг бэлэн хэрвээ яриагвал Оо, so уулзаад 5 минутын дараа ийм асуулт тавина гэж та батсаггүй шүү. Төвшөөтэй гяс уулзаадах гэснээр шууд биш хийгээд эхэлсэн. Тэгснээр сэдвэрээ бэлнэ гэдэг чинь. За яах вэ? Бэлэн бэлэн. Шууд ярьж болно. Гэхдээ миний бодлоор өнөөдөр үед чи надаас яг асуумаар санагдсан байх юм бол асуусан би илүү зүгээр гэж бодож байна. Гол асуудал нь толгомдсон далаад гэж хэлж байна. Анх оюутан болж очисноос хойш 14 жил болсон. Ааха. Хамгийн анх одоо гадаад хор ямар байдгийг ч гэсэн мэдэхгүй Яг аялжсэн л та өмнө нь сурагч байхдаа ганц хоёр орноор орж ирсэн. Европт нэлээд очиж үзсэн байсан. Гэхдээ яг нөгөө оюутан болж очижсноос хойш 14 жил болсон. Их сургууль 6 жил, 7 жил болсон байна. Эхний бүтэн жил чинь Польш хэлний бэлтгэлгээд үндсэндээ бол амралтын маягтай тэр хоорондоо соёлтой танилцаад хэдийн сураад тэгээд э, Польшийн соёл гэдэг хичээл ордог байсан. Аа за хэлний бэлтгэлээ хийж байгаа. Одоо бодох зүгээр тэр их надад нөлөөсөн юм гэж бодогддог байхгүй шал өөр соёлтой олон орноос ирсэн хүмүүсийг суулгаж байгаа. Зөвхөн хэл загаас гадна соёлын заадаг. Тий, соёлын заагаад эхлээд бол хэл зааж байгаа. За. Тэгээд нэгэн сарын дараа математик, физик, хим нөгөө шинж ухааны салбаруудаар нь аа салбар салбараар сурж байгаа хүмүүсийн салгаад тухайн салбарын тухайн хэл ямар вэ гэдэг одоо яг тусаа онцгойлон зааж штэ математикийн хэлгүүд нэг өөр, физикийн хэлгүүд нэг өөр. Би чинь нөгөө информатик буюу IT байсан учраас математик, физик, хим, биологи байхгүй байсан. Ингээд өшөө дөрөв хичээл нь соёл гэдэг ийм дөрөв хичээл болж иж үзчихсэн. А тэгээд нилээн явуулж хагаад пошин соёл ямар юм шашингаараа юугаараа өөрий хичээлөө зааж байгаа. Тэгээд надад хацтай э, гэж таарсан юм нь бол юу байсан бэ гэхээр тэр хичээл болгоныг анги дааж авсан багш нь өөрийнхөө үзэл бодлоор илэрхийлдэг байхгүй юу. За. Тэгсэн чинь надад ч юм уу одоо манай группэд манай Эва багш гэдэг Эва. Эва гэдэг. Айго гой тайлбарладаг. Чин сэтгэлээсээ тайлбарладаг. Тэгээ зөвхөн нэг онлын хүрээнд биш хүний амьдралын пошууд хөшин хүн гэдгийг, залуу хүн гэдгийг бидний үзэл бодол юм гэ зөвхөн шашин соёлоос гадна пош хүн амьдралыг ямар үзэлтэй вэ гэдгийг бид нарт ингэ суулгаж гисэн. Бид нар тухайн үед бол мэдээж мэдээг өнгөрчөж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө энэ орны онцлогийг бид нэр ингээд айгүй сайн санаандгүй байдлаар мэдсэн болохоор дараа нь их сургуульд гараад нөгөө пош хүүхдүүдэд харьцах, пош багш нартай харьцахад үйлс бодлын зөрүүг мэдэрсэн ч гэсэн угаасаа ийм ялгаатай гэдгийг мэдсэн байсан болохоор ийм асуудал байгуу баг байсан. Гэт яагаад сэтгэмгүй санагдах юм ба сонгот одоо монгол хүн паш одоо европ хүн гэж үзэж байгаа сэтгэлгээний хувьд ингээд зүгээр энгийн юм дээр хүртэл айгүй энгийн ялгаа үүсдэг Тэгээд гэрээсээ хол хүнд чинь тийм айгүй хүн тусаж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр бол яг надад амар тус болсон юм санагдсан. Тэр хүмүүсийн ялгаатай гэдгийг би бүр ерөөсөн их сургууль бүтэн жилийн дараа тэгээ хинээ бэлтгэлээ төгсөөд бүтэн жил явна шүү дээ. Нэгдүгээр курстэ орохдоо л энэ хоёр соёлын асар том ялгаа байгаа юм байна. Тэгэхээр би гадаад хүн би ойлгох ёстой гэсэн байдлыг ерөөс эхний өдрөөсөө л хэрэгжүүлж эхэлсэн. Зүг зүг соёл дотроо чи түрүүн хэлжсэн шүү дээ нөгөө нэг шашны талаар бас нэг жоохон судалсан. Тэрний талаар хичээл өдр өгсөн гэл тий. Тэгэхээр чи өөрөө бас Монголд чинь юуны Туркийн сургуулийг төгсчөөд очсон шүү дээ тий. Тий, Монтуркийг төгссөн. Тий, Монтуркийг төгсөөд очсон гэхээр чинь бас нийлээ Монголын зан уул, сашин энэ бүгдийг бол мэддэг болцоод очиж байгаа хүний хувьд тий. Энэ пошууд энэ шашин шүтлэг энэ зан уул мухар сүсгийн хувьд ялгаа нь юу байсан бэ? Одоо би ингээд хараад байхгүй манай монголчууд амар тийм мухар сүсгтэй юм шиг. Тэгээ мухар сүсгээ энэ өөртөө зарим шашин гэж холцсон яваад байдаг тийм. Тэгэхээр энэ хоёр хэр их холилдсон байдгийг бошуудын доо. Бошуудын хувьд мухар сүсгийг 0 гэж айж болгож байсан. За. Энэ хоёрыг хайрцсан. Аа. 0 бүр 0. А шашна 100% дэдэлдэг гэж. За 60% дэдэлдэг гэж л. Ягаад гэвэл баруун Европт орчиж байгаа одоо Польшиг одоо сүүлийн үед яг бол Европ холбоо. Европын холбооны бүх улсууд дотроос э, шашныхаа шашин шүтдэг хүнийхээ эзлэх хуваараа номер нэгт явждаг. Па тийм амир орноч одоо шивэд мэвэд чи байжсэн шашин хэдэн хувь нь хэрэгсэн шашинтай байна. 10 20% л баг тий. Тэгээд тэдний бас эзлэх байр суурь өндөр шүү шивэдэд бол. Тий. Гэхдээ яг ард ирдэн залуучууд нь бол нэг ахтар шашинтай тий. Нийт өөрөөр бол нийт ард иргэдийн тал дэрнээс хүрдгүү. Бүх Европод 50%-аас доош шашингүй гэж байна. Гэтэ шүтлэггүй хөрс уттай биш. Польшууд болохоор 75%. Одоо багасаа 73-аар орж ин 70-аас бага болчлаа л гэдэг байна. Гэтэ нийт ард иргэдийн 70% нь шашиндаа үнэт гэж ойлгож байна. Яхав чи мухар сүсгийн талаар ярих юм бол тэдний энэ тал дээр ямар ойлголттой байдаг ийм имийг хэрж болж гинөө гэдээ би өөрийнхөө үзлийг л хэлж хөтэй тийм үү. Тэний л говийн үзэл бодол тий. Аа э, тухайн орных нь одоо би шашинг ингэж үтж байгаа байхгүй. Тухайн орных нь хүмүүст бүх юм зөгтөг. За. гэж үтж байна. Аа юу гэсэн үг вэ гэхээр Пошд тэгж амьдралын хэм маягтайд нь хэрэгсэн шашин маш сайн зөгч байгаа байхгүй. Тэр нь бол өмчийн ойлголттой байхгүй Пош орчин чинь. Аа за гэр бүл өөрийн гэсэн газартай байх хэвээр. Энэ газар минийх. Дээр нь байшин барьсан байх хэвээр. Энэ миний гэр. За бүх гэр бүлийн хамиг дотор оруулна. Хинтэй ч уулзахгүй ч болно, уулзаж болно. Хүнтэй уулзах нийгмийн харилцаа нь хоёрдугаарт орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт гэр бүл. Үгүй байшин газар хоёр нь. Хүн нь юусоо биш. Байшин газар хоёр нь. Байшинтай газартай хүн болвол өстэй нэр үнэхээр сэтгэл амар байна гэж үздэг. Үгүй тийм үү. За гадшиг нь хинч булаахгүй. Аа. Тэгэд амьдрах газартай. Тэгээд тэр хүн чинь үнэхэр хоол идмээр бол аялж болно, зугаалга хийж болно, юм хөдөлж болно. Жохо өөр байгаа зү тий. Хамт олон гэрүүл гэрүүлгүйсэн ч болно, хамт олгүйсэн ч болно. Бүхэл бүтэн 6 жил нэг байгууллагад ажиллаад байгууллагаа нэг ч хүнтэй арай оройн хоолнд гараагүй байх ямар ч асуудалгүй нормал үзэгдэл. Ямар ч асуудалгүй зүгээр байх л асуудал. Хамт олон шинжил гэж би л байгууллагадаа хийсэнгүү. Их сургуульд манайх шинжилгээ зохиогдсонгүй. Би 7 жил сурлаа. Аа шинэ жилд би явж идсэнгүй. А найзуудтайгаа хэн дуртайтайгаа яваа. Нийтийг хамаарсан юм хийхгүй. Хийж болно л та. Би дипломаа авсан чинь Америкч ингээл юм бичээл ингээл шиддэг штэ малгай өмсөөл тий дипломын хувцас өмс өмсөөл тэгсэн чинь миний диплом гарцсан гинэ ингээд мэйл над руу өчөж байгаа байхгүй. За завтай үеэс ирээд сургуулгаа чи Канадаас ирээ авчаарэ гэж байгаа байхгүй. Хизээж авч болно. 2 жилийн дараа ч авч болно. Таны нэр дээр байж байгаа шүү. Аа. Би чи одоо төгсчөөл одоо нэг юм одоо надад ховц өгөх юм болоо, юм өгөх юм болоо гэдгсэн чинь. Яг хоо манайхс бол инженерийн сургууль болохоор тийм юм харьцангуй бага. Яг манай хотын манай сургуультад дэргэлдээ бас нэг 35 мянган сурагчтай айгаа том сургууль байдаг. Тэд нар бол зааландаа сууларж хагаад нэг салбар салбараараа малгайгаа шийддэг юм. Аа. Манайхан инженерийн сургууль тэгсэн чинь тойшин инженерийн сургуультаараа номер 1 сургууль байгаад байдаг. Тэр дипломыг чи би авах гэж бөө юм болчиход байдаг. Гэтэл яаж ийнэ гэсэн чинь надад дипломыг мань ямар ч үгүй гэсэн чинь ирснэ нэг савцаас гаргаж ирснэ. Та энд авсангаа гараасыг зурч ингээд баяр хүргийж байх. За баяр хүргийж хэлсэн баха. Тэгээд дорн чиканы гараасгтай манай одоо э, юу дааж авсан багшин гараасгтай диплом буруу хэлбэрийг ингээд өгчөж байгаа байхгүй. Тэр диплом дээр хүртэл хандах үзлээ байдал шал өөр байгааз. Тийм байх. Тий. Тэгэхээр а тэгэхээр юу гэж ойлгож байна гэхээр төрөний асуулт руу ороход тухайн орнд тухайн шашин яг ингээд зогсож байгаа байхгүй амьдралын хэмээ ихтэй. Аа Монголд тэр мухар сүсгэл зохиод байна даа гэж хэлэх гэж штэ би. Аа. Энэ бол их баярлаад инэхэрч бас зүйл биш. Гунилахар зүйл биш. Ховь тавлингийн ирэхээр л бид нэр мухар сүсгт их дуртай болчлаа л гэж хэлэх гэж байна. Энэ яагаад дуртай болоод байна? Үгүй юу нөлөөлөд? Би Монгол хүнийхээ хувьд өөрөө мухар сүс ингээд хүмүүс намайг ингэ ярихаар би тулгай мухар сүсгийг буруутгаж ийж юм уу, сайлж ийж бод. Би ерөөс юмыг миний хувь чанар бол сайлдагч хүү, нуулдагч хүү асуудал нь юм байна л гэж хэлж байгаа зүгээр чинь. Монголд мухар сүсэг айгүй гоё зөгч ийна гэж хэлж байна да. Тэгэд энийг сайн гэд ойлгосон хүмүүс нь сайн гэдэг улам улам мухас үсрийг дэвлгэрүүлээд явна. А муу гэд ойлгосон хүмүүс нь тэр мухар цэцгийг дарахын төлөө нийгмийн одоо өшөө мухар цэцгийн эсрэг юу байдгийг нам зохиол уншдаг гэсэн зөв мухар цэцэг хэрэгтэй хэрэггүй юу гэд судалгаа эдэр хийгээд явж болно. Тэгэхээр миний байдлаар бол манай нийгэмд бол мухар цэцэг байна уу байна. Тэр нь их загсан байна, сууж ийн суух бүрэлдэх юмны өссөн байна. Нэгэнд бүрэлдсэн учраас тэр чинь ингээд байгаад байна. Тэрийг алгар болгож чадахгүй байна. Магадгүй зарим тохиолдолоор мухар сүсгэн байх нь ч буруу зүйл биш үж болно. А гэхдээ яг урт хугацаанд Монгол улс хөгжлийнхаа голдролд ороход мухар сурах хэсэг хэрэгтэй үгүй юу гэдэг дээр л зөвхөн жинхэнэ мэрэгжлийн эрдэмтэд нь судалгаагаа хэлэх байх та. Би бол ховда загч ийн гэдэг би бол ховда үнэнгээ хэлээ би бол харамсаж байна би ч бас яг энэ дээр чамтай адилхан яг харамсч явдаг хүний нэг л байна л да. А тэгэд би бас нэг өмнө төвшөгийн подкастаараа зарим нэг улсуудтай ингээд энэ мухар сүсгийн талаар ингээд ярилцсан байдгийг ер нь бол тэгээ яг хоо тэнчэнэс ингээд зарим нэг нь аа та нар одоо мухар сүсэг шашин эдрээ ялахгүй ярьж ин марж ин эдрийг л тиймэрхүү улсууд хандлах нь ажиглагдчихл байсан л та. Тэгээд өөрсдөө үнэхээр мухар сүсэг шашин хоёроо ялгаад байгаа мó гэхээр бас үгүй байгаа даа тий. Өнөөдөр ус засуулахаа зурхаа дээрээс хараад зурхаан ухаан эдргээл ингээм сүртэй сүртэй юм яриад итгэл ус засуулах өдрөө хардаг дээрээс нь ингээл бүхэл юмаа ингээл янз бүрийн юмнаас хардаг. Тэгээл одоо янз бүрийн юм байгалийн үзэгдэл итер болохоор янз бүрийн юмтай хольж боддог тий. Муу ёрлоод байсан ч гэж ах шиг тий. Станер муу юм далалчлаач гэж ах шиг тий энэ шашин юм уу, энэ мухар сүсэг юм уу гэдгээ өөртөө ч ялахгүй байгаад байгаа нэг тийм зарим нэг хүмүүс харагдаад тах юм. Тэ? Тэгэхээр чиний ойлголтоор энэ мухар сүсэг, шашин хоёр яг яг тоочны тэ? Яг яг ялгаад чи нэг салгаад хилээч гэвэл яг юу гэж хэлэх вэ? Хэлж чадах юм санагдаж ивчлээ шүү. За хэлж чадах юм байна. Тэгэхээр хэрэгжилж чадахгүй юм байна. Айгу надад ч одоо одоо ялангуяа залуу хүний эрх мэдлээс оюун санаанд давсан асуудал. Аа. Яг хоо мухар сүсгийг ойлгох юм бол хүний ухамсаргүйгээр даган дуурайж байгаа нэг зан үйлийг л би бол мухас сүсэг гэж бодож байна. Тэр хүн өөртөө хэрэгтэй хэрэггүйгээ ч мэдэхгүй дагаж байгаа. Зөнгөөрөөл дагаж байгаа. А шашны хувьд бол уг нь бол энэ намайг ингэж тайвшруулад энэ надад ингэж хэрэгтэй. Тийм болохоор би энэ бурхныг шүтгий гэж байгаа бол би илүү шашин гэж хэлэх гээд байна. Хүний хандж байгаа хандлага. Хүн санаандгүй байж байгаад нэг унтсан чинь бөмбөг өшгөлчлээ гэж бодё те. Зүгээр яг бөмбөг өсөн чинь хөлөө өдсөн чинь бөмбөг өшгөлчлээ те. Энийг хөл бөмбөг гэж хэлэх үү? Үгүй шүү. Бөмбөг өшгөлчлээ гэж хэлнэ сте. А гэтэл мэрэгжлийн хөл бөмбөгч Месси ч юм уу Роналдо те бөмбөгийг маш хүчтэйгээр өшгөлдөө те. Энийг бол биш яшин гэж хэлээ. Ягаад бол тэр мэддэг амаараа мангар хүчтэй өшгөлж байгаа байхгүй. А би хүн болгон өшгөлж чадна гэж хэлээгүй шүү тийм ээ тэр мундаг хүмүүс мэрэгжлийн төвшөнд бөмбөгийг хичнээн хүчтэй өшгөлж байна. Өөрөөр хэлбэл ойлгоцоо энэ надад ийм хэрэгтэй гэж үзээд тэр имийг хэрэгжүүлж байгаад би тэрийг шашны гэж үл. А би бол хувийн хөрөнгө бол хувь тавиланд итгэдэг хүн байхгүй. Хүн яаж хичээгээд хувь тавилангийн гол төрлийг бол жоохон залуутаас ш өөрчилж чадахгүй гэж боддог. А харин юуны эсрэг байдаг вөхөр бүх амьдралаа хувь тавиландаа даатгачаад өөрөө юу ч хийхгүй суухыг бол би бол харин мухарсас гэж Өөрийнхөө бүх чадах зүйлийг хийчээд тийм ээ. Тэгэд үлдсэн зүйлээ хувь тавиландаа даатгах юм бол би тэрийг шашин гэж хэлж байгаа хгүй. Ягаад бол миний ойлгохгүй тэр их хүч байгааг би хүндэлж хайрлаж байгаа байхгүй. Гэхдээ аль болохоор л өөрийнхөө чадах, өөрийнхөө мэдээ гэж. Залуу хүн юу ч чадахгүй шүү дээ. Юу ч мэдгүй чадахгүй. Тэгэхээр чин тэр хэмжээндээ э, тэгж би бүхнийг хийлээ гэж хэлж чадахгүй л дээ. Өөрийнхөө хийж чадах 5% чи. Энэ үлдсэн 30% тавиландаа даатгах л гэсэн бодолтой л байна гэсэн. А зүгээр өөрөө чадах 35%, 35% л ингээд морсдэгтээ даатгачаал сүсэл зөвхөн үсээ засгалдаг өдөртөө даатгачаад явж байгаа юм би жоохон тэрийг бол би баруун мохор сүсгэл гэж хэлнэ. Тийм бай. А хэрвээ би өнөөдрийн хийх ажлыг хийчээд тэгтээ би өнөөдөр үсээ засуулах өдөр харж байгаа бол би өнийг бол буруу гэж хэлэхгүй. Ягаад гэвэл надад зөвхөн үсээ засуулахаас гадна асар их сэтгэлийн тайвшрал өгч байгаа учраас тэр мохор сүсэг миний хувьд бол ашигтай харталтаа зөв үр дүн өгчөж байгаа. Би хувьдаа ингэж боддош. Тэрвээ би одоо шүтж байгаа ч гэдэг юм уу, ихтгэл бишрлээ гаргаж ирэх бол тэн дээр ямар нэгэн юу байх хэрэгтэй, философи байх хэрэгтэй. Тэ? Одоо ингээд дэлхийд одоо үнэлэгдэж байгаа тэр шингууд чинь ингээд за бүр амар гүн судалдгүй маа гэхэд бүгд өөр өөртөө хэлэх гэсэн философитой өөр өөртөө гэсэн одоо жанжин шугамтай байгаад байгаа байхгүй тий. Буддын шашинт ч. Тэгээд ингээд бүгднгийн нийлүүлээ харахаар бүгд нэг оо түүхэн л өөр болохоос ш нэг л юм руу чиглэгдээд байгаа юм шиг бас надад санагддаг юм. Тийм. Нөрөө чиглэдэг гэж хэлэх чинь тий. Одоо нэг нэг л хүнийг сайхан амьдруулахад хүний оюун санааг тайван болгоход тий. Энэ шашин чи өөрөө тийм юм руу л чиглэгдээд байгаа юм шиг шашин гэж хэлээд байгаа одоо тэр философи нь өөрөө тий. А тэрнээс ш одоо өнөөдөр яг христийн шашин шашин мөн үү гэхээр зарим нь үүсгээд байдаг Тэгвэл зарим нь үгүйсэж байгаа юм чинь чинь шашинггүй л одоо бүтэн бүх нийтээрээ л яах хэв. Тэрийг шашин гэж хүлээн зөвшөөрөл бүгд үгүйсэхгүй байх хэв үсттэй. Тэ? Тэгэхээр чинь бас айгүй хэцүү. А гэхдээ эдгэрийн бүгднгийнхөө философийг харахаар бүгд нэг юм, а түүхүүд нь өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр нэг л шашинтай юм болов. Дэлхийд дэр нэг л тоо байдагтай адилхан те. Тийм болов гэж би бодлоо. Яг чарга хүний хэрэгтэй бараг болчих гээд байна шүү дээ. Шашин чирс хүний яг сэтгэл санааны тайвшрыг олоход шашин яг чарга хэрэгтэй гэж манай монголчууд маань одоо чамааг ингээ өмнөх юм би ингээ бас бодсон байхгүй. Нэг жоохон ядраад байгаа юм да миний хорны тийм монголчууд маань тийм энэ нэг одоо одоо жишээ нь юу гэдгийг энэ их энэ зээлч гэдэг юм уу те тэгэд нэг сүүлийн үеүүдэд амьдралууд нэг жоохон хэцүү байгаа учраас нэг тийм годамжаар инээмсэглж явдаг хүний цөөхцэн болвол стресс ихтэй байж магадгүй гэдэг талаас нь асууж байгаа шүү. Тий. Тэрнээс биш хин л аггүй хөөрхөн бэ гэж асуугаагүй. яг яг чиний хэлсэн дээр бол хүмүүсийн инээлж байгаа хүмүүсийн тоо цөөхөн гэж дээр бол би яг бас тийм байх гэж анзаарсан хэлэх хэрэгтэй баг. А нөгөө талаар тэгтээ хоошин амьдрал ч гэсэн одоо нөгөө дэлхийн нийтийн амьдрал эдийн засаг ингээд хямраад эхлэхээр бүх хүмүүсийн сарын орлого багасаад эхэлж байгаа байхгүй юу боддоор. Тэнгүүд бүх хүний инээж байгаа чанар ингээд багасаад байгаа юм л да. Тэр бол яг зөвхөн Монголд гэхгүй би яг бусад Европын орнуудад бас төстэй л гэж хэлэх гэж шүү. Нэг ахтар Монгол илүү муу байна гэж би л хэлж чадахгүй. Надад бол их хондоо ирсэн байна, гоё байна. Хүмүүс надтай инээж харж байна. Над гоё байна. Үйлчлэлийн салбарууд бүр үнэхээр гоё болсон байна. Гоё хөгжиж байгаа. Үнэхээр гоё болж байна. Хүн яг ингээд э, ер нь гэхдээ бүр муухай байсан ч гэсэн их орондоо хүн илүү чөлөөтэй, илүү ажиглалтай байдаг баг. Тэгэхээр тийм байна. Төрөний нэрсэн энэ дэр харин нэг мөрөдлөө илчхөө. За тэрэн дээр юу вэ гэхээр зүгээр яг инженер гэдэг пош чинь инженер гэж залуу гэдэг юм байдаг та. Инженер гэдэг залтай баг. Инженер хүний хувьд зүгээр дэлхийн аль шашин тэр шашныг дагж байгаа хүмүүсийг сэтгэлийн амар амгалантай илүү байлгаж ийн тэгээд шашны инженер хүмүүс ч юм уу одоо шинжлэх ухааны хүмүүс шашны хүмүүс ч тустай шүү дээ. Тэгж болохгүй л бахал да зүгээр тэгж судалж агаад тэгээд хүмүүсийг одоо хамгийн их ажиглалтай байлгаж байгаа шашинг нь олоод бүхэн тараач хийсэн гэзүгээр хийвлэр өрөөд биш үү. Тэр чинь одоо одоо шашингууд тусдаа тусдаа байлтаал нь шүү дээ. Байлдах биш. Хин илүү одоо тухайн шашинг дагж байгаа хүмүүсийгээ жаргаж ийн гэдгээрээ бас өрсөлдөх хэрэгтэй болов гэж өрсөлдөл байгаа хаа л да. Тэгэхээр тэрийг нь яг эрдэнтед сууж байгаа. За чи хэдэн хүн танахыг дагдаг юм бэ? Хэдэн хувь нь танах жаргаж ийн гэдэг. Хэдэн хувь нь илүү мөнгө олж байгаа гэж асуугаагүй шүү бэ. Хэдэн хувь нь хэдэн хүн илүү мөнгө олж байгааг бол угаасаа Христ босдгаа бүр бод олгоно л да. Бусдууд нь баг мөнгө олохгүйтэй адилхан байгаа. Бүх буддын шашин шүтдэг орнуудын нөгөө дотоодын нэгд бүтээгдэхүүнийг нийлэхэд баг нэг Христийн шашин дотоодын нэгд бүтээгдэхүүн өрөхгүй байхаа. Би баг тэгэл. Тийм үү. Тэгвэл одоо хамгийн мөнгөөр бодох юм бол хамгийн баян шашин бол Христийн шашин ба. Тэгээд дотор тэгт зөндөө болно. Христийн салчин чинь ингээд салчингууд нөгөө мормонууд илүү баян гээл дотроо дургуцаалаа тархаал ингээд ийм болоод гэдэг гисэн яг Америкт нэг удааг болохоор би сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгэхээр яг шашнаар бодвол дэлхийн бүх баян орнууд христийнх Арабын нэг Араб Эмират, Катар гэдэг хоёр орн байна. Арабын шашинтай гал. Саудын Араб байна. Хүнийхэн тоогоор ингээд яхаа бол мөнгө биш. А зөв нэг хүнд өгч байгаа одоо хүний ажиргалтай байдлыг нь гэж яагаад судалгаа хийх юм бол их сондоо гарах байхыг зөв хөвдөө боддөг юм. Наад тийм судалгаа хийж чадахчгүй яахгүй л дээ зөв тийм хэрвээ хэнтэн судалгаа авах юм бол уншихсан л гэж боддог л доо. За одоо өөр гоё юм ярих гэсэн тийм ч гэсэн. А нэг өмнөх өмнөх подкастуудаар бол чи бас хэлжсэн шүү дээ. Судалгааны ажил төлхөө хийдгээ гэдэг. Тэгэхээр чин одоо ингээ сая ингээ эдийн засаг масыг дэлхийн эдийн засгийн талаар хоёлаа хальт ингээ сая ярьлаа шүү дээ тийм. Энэ эдийн засгийн энэ одоо Америк хятадын нэг байж байгаа байдал нь бүх орнуудад нөлөөлж гинүү нөлөөлж гин Европ шууд нөлөөлж амар шууд утгаараа бас нөлөөлж дээ тий. Маш эдийн засгийн хүчирхэг орн байсан ч гэсэн энэ нөлөөлөл манайх шиг юм жижигхэн орнуудад тэднээс илүү их хүчтэй нөлөөлдөг юм болов би л хувьдаа хараад байдаг байхгүй. Энэ тал дээр чамд судалж мэдсэн юм байна өөхөө. Яг нөлөөлж л байгаа юм л та. Гэхдээ миний хувьд бол илүү өөдрөг үзэлтэй байдаг шүү дээ. За бүр жинхнээрээ өдрөг үзэлтэйдэг. Харин магадгүй бид нэр ийм жижигхэн одоо гэдэг хэмжээний хувьд амар том шүү дээ 17 тохоор шүү дээ. Тэгэхээр хэмжээний хувьд бол баг 17 тох гэдээ иржсэн болно. Аа тийм мөртлөө жижигэн бах тусмаа бид нэр илүү одоо давуу талтай давуу талтай шилжих. Одоо ерөөсө биднэрт Европын технологи орж ирэл ашиглах боломж байна, Америкийг ашиглах боломж байна, Арабаас юм ашиглах боломж байна, энтгээс ашиглах боломж байна. Сайн гэсэн болгоныг оруулж ирэх боломж шүү дээ одоо манай гудамжир чи бүх орны машин явж штэ тий. Тэгэхэд бол орон орон чи өөр штэ янз бүрийн орны машин явахгүй орнууд ч хүртэл байгаа. Тэгэхээр би бол энийг илүү давуу тал гэж хараад байна. Яагаад вэ гэхээр бид нэр бодлого тодорхойлоход оролцох шаардлага байхгүй. Дэлхийн ирээдүйд одоо дэлхийн ирээдүйд өнөөдөртөө бид нэр санаа зовх хэрэг байхгүй одоо нийтээр нь дэлхий одоо ингэчлээ хэвчлээ гэж бодсон. Дэлхийн нийт бодлого гарцсан. Тэрийг нь асар ер нь дэлхийн хаашаа гэж үзэн асар сайн ойлгоод тэрэнд нь аль чадах зохицоод гэтээ тэр нь өөрийн гэр дотор буюу улс орон дотроо яавал биднэрт илүү зүгөөрөө гэдгээ бодлого зохицуулж чадах юм бол илүү дотроо илүү нэгтрэл шатаад зодлогоо зохицуулж чадах юм бол гадны нөлөөнд бид нар орохгүй байх магадлал айгүй өндөр. Аа. гэж бодчих. Аа. Яаж гадаа том тоглогчнор тэнд хямраад том эдийн засгийн дайм болж исэн гэсэн. Гэсэн бид нэр дотооддоо л бие бинийгаа сайн ойлголцоод дэмжиж чадах юм бол тэрэнд яачих байх гэж боддог. Айл орхич гэсэн тийм шүү дээ. Гэр бүлийнхаа одоо хоёр хүн хоорондоо л хайртай байвал тэр гэрүүл одоо ямар ажил хийх нь ерөөс хамаагүй дээ шүү дээ. Ажралтай амьдарч болдог байхгүй. Одоо одоо үгүй гэх юм бол зөвхөн захирал нөхөртэй юм уу захирал эмэгтэй одоо их нэртэй айл жаргана гэж гарах гээд байна да. Тийм тэр бол үргэлж худлаа штэ. Яг захирал нөхөртэй хүн илүү гоё машин уннааг бол би үнэн гэж хэлнэ. А тэгтээ захирал нөхөртэй хүн илүү ажиргалтай амьдрнаг бол би мэдгүй гэж хэлнэ. А тэгтээ тэгэхээр үгүй гэж хэлчихээр оо захирал бол гэрүүлдэ ажиргалгүй гэж хэлж бас болох уу? Бас болох. Бас болохгүй. Тэгэхээр гэрүүлийн харьцаанд асуудалгүй одоо сайн бат бөх байх тусмал тэр гэрүүл ажиргалтай болох гэдэг нь шүү дээ. Тэр мөнгө хоёрдугаарт орж ирж шүү дээ. Тэгэхээр яг энтэй адилхан манайхны одоо дотоодын хоёр намын бодлогоч байдаг гэсэн ч юм тийм ээ. Энэ бодлого нь айтайхан болоод явчихвал гадны үлчин залуунаас болж бид нэр зовоод байна гэж хэлэхэд бол бас хэцүү байх л гэж бодож байна. Аа хаач чинь. Юуны хувьд бол яг түүхээ харах юм бол бид нар чинь дэлхийн түүхийг сүүлийн 2000 жилийн 400 жилийн түүхийг баг монголчууд бичих гээд байгаа юмснаа санагдаад байгаа. Хэцүү шиг санагдаад байгаа дэлхий дээр их тайван гэж юм оршиж болно гэдгийг гаргаж ирсэн юм шиг санагдаад санагддгийг шүү заяа. Тэгээд тэрний талаар дахиад өөр юм ярьцгаая болохоо. <laughs> Зүгээр хөвд их өөдрөг байдаг. Тэгэхээр дэлхийн их тайвны түүхийг хэсгийг нь тэгээ дайнгу 400 жилийг үүсгэж чадсан хүмүүс одоо ийм аятайхан цагт бол нэг 500 э, жилийн үүсгэх гой соёлыг үүсгэж чадна л гэж бодчих. Одоо бос хүмүүс юма тохиролж Монгол хүн болгон жаргалтай байх төрийн бодлогыг төр маань үсгэж чадах байх л гэж бодож байна. Тийм байна. За толгойтхонгийн ярихаар ингээд э, шин шин бодож байгаагүй юмнуудаа ингээд олж хараад мэдэж аваад байгаа нэг сайхан байгаад тийм нэрээ бас бидрийг бас тгийж даваа тал болгож босхол юм байна тийм. Гэтэ амархан гэж хэлээгүй шүү дээ тийм. Энэ амархан биш. Бүр бид нар жижигэн ч гэсэн том усаас баг ижилхэн болон илүү ухаантай байж чадна. Амархан бол биш. А хэцүү гэхдээ хийх боломжтой. Боломж нь аюу өндөр байна гэж хэлж байна. Гэхдээ уг нь миний харж байгаагаар ийм цөөхөн хүн амтай байгаад тэрэл хүн болгоноо жаргалтаа болгоод авчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй 10 сая 20 сая болсон дараа бүх хүнийг жаргалтаа болгох айгүй хэцүү байхгүй. 3 сая 4 сая байгаа дээр нь тэр засаг маань бүх 3 сая хүний яаж жаргалтаа болох уу гэдэг дээр анхаарчих юм бол гэтээ бид нэр жогч жаргаагүй гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөн Монгол улс үргэлж жаргалын индексээр гайгүй байсан байх л гэж боддоо шүү дээ ерөөсөн тий. Тийм шүү. Ер нь бол тий. За би юу яг сүүлийн ярьж байгаа юм чинь бодож байгаа дараагийнхаа асуултыг асуундаа гэж бодож исэн юм марчлаа одоо хин. Юу хитгэн олон асуулт асуух гэж байгаа тэр дотор төрөлдсөн шүү. Гүү чиний ярьж байгаа юм руу чи ингээ орчоод ах юм. За нэг ийм байна л да. Би чамаас бас нэг ийм асуумаар байна. Хотын соёлын талаар асуумаар. Дэлгөөний өтөөрөөс Улаанбаатар хотод ирж амьдрснараа бас бит хоёр өөрөө өөрсдөө бас энэ хотын соёл гэдэг юмыг одоо хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй байна. Дээрээс нь бас ингэ түгээх хэрэгтэй байна гэдгийг аюулсаа ойлгож байна. Тэгэхээр чи сүүлийн 10 хэдэн жил Польшийн Варшавд амьдарч байгаа тийм. Тий, Краков амьдарч байгаа. Краков амьдарч байгаа. За Варшаваар ингээд ирж очин бас мэдчихэл байгаа шүү дээ. Хүмүүс яаж амьдардаг тийм. Тэнд хотын соёл гэж яг юу хэлээд. Манад байхгүй юм гэдэг хотын соёл тэнд байна уу? Байга бол юу нь байна? Бид нар одоо чамаар дамжуулж Варшав Краков хотын соёлыг чамаар дамжуулж мэдэж авах гэдэг шүү дээ. Тэр яг юуг тэнд хотын соёл гэж хэлээд байгаа. Өнөөдөр зарим нэг усуудаас ингээ асуухаар хотын соёл гэж юу вэ? Хотын соёл гэдэг бол карманда хогтой явдаг хүний те хого хайдгүй хүний хэлэн нэлэн өдргээл тэгэл нэг сони юм. Би тэрэн дээр айгу сонин санагддаг байхгүй. Эн чинь хогоо гудамжинд хайж болохгүй гэдгийг чинь жоохон цэцэрлэгт байхаас л чинь болохгүй гэдэг болохоос энийг хотын соёлтой холбож тайлбарлаж тэр хүүхдэд ойлгуулж байгаа тэнэг хэрэг байхгүй чи болохгүй нөгөө нэг жорлон бийцчээд усаа татах энэ бол хотын соёл юм а гэж яриул одоо жутахгүй чи яа харахгүй хийх л ёстой зүйл үсттэй тий бичигдээгүй хууль гэдэгтэй адилхан Тэгэхээр ийм нэг хийх л ёстой зүйлийг яагаад хотын соёл гэж яриад тэрнтэй хольж ингэ яриад гэдгийг гайхаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр чи нэг мэдээлэл өгөөч үнэхээр тэнд годомжинд хогоо хаяхгүй байгаа нь хотын соёл байгаад байна уу? Яагаад байна? Нэг жишээ хэлье. За дараа нь үдсээ болоо хэлэх үү? Эсвэл үдсээ болоо хэлчихээ дараа нь жишээ хэлэх үү? За жишээ нэсээ хэлье. За жишээгээ эхлээд хэлье. 14 жил болж байна тийм ээ. 100 Монголд ирнэ л дээ амралтаараа. Зарим зунгууд нь ажиллах гад ийш тийш явчихдаг гэсэн. Тэг чинь ажиллахгүй бол ойтмч хийцээ. Аа тэгэд миний анзаарсан зүйл бол би очисон чинь удамжинд нь хог байхгүй. Нэг их хогносоо харагдав. Машин бариад явна. Яг машин бариад ингэж явна шүү дээ тий. Ингээд туслах замаас 10 машин орж ирэх гэж байгаа тий. Бид нөр ингээд нэлээд олуулаа. Ард хэдэн машин сигналж байгааг хамаагүй. Яг нэгхэн дөрөвтэй. Нэг машин нэг машин оруулна. Дараагийн машин орно. Дараагийн машин орно. Дараагийн машин оруулна. Өөрөөр хэлбэл эхний ерөөсө ард хэдэн машин хамах нь хамаагүй. Хизээ толинд арахгүй. 10 машин явжгаад эхний 10 машин яг тусах замын 10 машин оруулдаг. Бичигдэг өдөрм эхлээд туслах замааш машин ирлээ хүмүр тогсоод өгнө. Яг л энэ хүнд өөр орох боломж байхгүй байхгүй. Нилээ холцгсон. Орохгүй бол хүлээж ийн. Хизээд тарихгүй. Сигнал байхгүй. Би 14 жил сигнал сонсоогүй ирж штэ тэнд. Тэсэлж байна. Тэгээд ингээ машин орлоо, дараагийн машин орлоо, дараагийн машин зөнгөөрөө машин оруулна. Энэ стрессийг багасгах хийж байгаа зү. Тий. Нөгөө машин үнэхээр яарад орчих юм бол энэ хүн зогсчлээ. Хэн нэгэн зам тавьтал хизээж үл хизээж урд дуран тарихгүй. Энэ осууд чинь хэдэн мянган жил бөөнөр амьдэрч байгаа. Тэр яг энэ мундаг гэж байгаа юм биш. Энэ нь өөрсөнд нь амар байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд хий хэмдэ амар л амар зүгээр. Тэгээд би оруулах уу явах уу бодох чинь байхгүй. Зүгээр ингээд нэг л машин оруул. Тэгээд нэг машин орсны дараа дараах нь ороод ирчих гэж ямар ч айхан байхгүй заа. Яг бол нөгөө дараагийн машин оруулчихвал бүр ингээд төгсөрчдөг учраас шахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө машин орохгүй мэдж байгаа юм чинь тавын орчоод нөгөөт нь хүлээж орохгүй шүү дээ. Бүр зам тавиаж өгөхөд би ихлэ мэдгүй хоёр машин оролцсон чинь цагт орохгүй байгаа байхгүй. Би яар явах гэсэн болов талент харчих. Миний ардар ордог юм да. Эцэрэг хүчлэн ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үл өөр байгаа. А хоёр жишээний хоёр дахь хэсэг бол яасан гэхээр тэгж ягаад нэг зуны хамралтаар Итали аяллаа. За. За хэвээ Монголд бол хамгийн соёлтой газар. Итали бол зам амар юм лээ. Дайрж алчгаал, мачин мачин талчгаал. Европ орн мөртлөө. Хүүх тийм үү. Ромд исэн. Тэгсэн чинь нөгөө орн хажуудлынх нь нэг жижиг хот байгаа. За тэнд явах юм бол чи баг амьд ирэхгүй гэж байгаа юм. Тийм амар явдаг гэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн Европ л биш. Тэр орн тийм байна. За тэгээд тэгсэн чинь тэгсэн чинь сүүлийн яг 2 жил Украинаас 1 сая, баг 2 сая байхаа цагаачдыг Porsche авья гэсэн байна. За. Украинаас. Украинаас. За тэр жолооч нар чинь машин бариад эхэлж байгаа. Будамжинд явж чинь тий. Украин хүмүүс орж 2 сая хүн ороод ирлээ шүү дээ. За тэгээ юу болсон бэлсэн чинь би сигнал сонсдог болж эхэлж байна. Гарцсан дээр дайруулан гаалж эхэлж байна. Гудамж нөл хог болчлоо. Тийм ээ. Паркуудад хүмүүс ганцаар пив ууж эхэлж байна гадуур ууж гэсэн уудаг байгаа. Пив бааранд уух хэрэгтэй байхгүй тийм чинь. А тэгэнгүүт юу болж ийнө гэхээр бүтэн жил тийм болж байгаа пош учраас уралдаал, ажил дээр ч уралдаал, тэнд хэцүү байна ингээл хөдөлж чинь гадуурхаал. Гэхдээ манай төр засаг нэгэнт л оруулж ирэх шийдвэр гаргасан. Одоо ингээд бандан засахгүй, одоо өөр арга байхгүй. За тэгэнгүүт яаж нэг гингүүт цагдаан нар нь гудамжаар яваад эхэлж байна. Хаанаас тэрх цагдаа гарч ирдэг. Хог хаялаа 70 доллар болоод ч тийм тийм бай. 30 доллараар 20 доллараар торгож байгаа байхгүй. Аа. Гарцаар ногоон гэрэл гараагүй хад гарлаа 40 доллараар сургаж эхлэхгүй юу? Энд тэнэг цагдаа цагсан шууд. Тэгээ нөгөө 40 сая хүнд чинь 2 сая хүн ороод ирсэн чинь жоох ингээд ихтлээ шүү дээ. Жилийн дараа яасан бэ гэсэн чинь бодоо буцаад хоггүй болж эхэлж байна. Одоо эхэлж байна. Жилийн дараа юу? тий жилийн дараа. Гэтэ Пошийн үед бол тэр чинь хэдэн мянган жил амьдэрсэн хүмүүс чинь жил айгу богинохон багцсан. 2 сая хүний жилийн дотор хүмүүжүүл чадчихлаа шүү дээ. Яг хоо эхэлж байгаа. Эхэлж байгаа. Илт юу гараад эхэлж байгаа байхгүй. Илт одоо нэг өвд болохгүй байна л гэсэн юм. Тэр яг нүдэндээ гарчгаа процесс учраас би нэг чамаа асуусан болохоор хэлж. Би ийм талаар болдог гэж юусан анзаарсан ч гоо. Надад бол хүүхүү хоггүй шүү дээ. Хүү хоггүй шүү дээ гэдгийгсэн байхгүй. Тэгээд юу харж ийнэ хөр хоггүй ээж болтгийг би эхлээд өгөөсөн юм байдгийг ч бодсон. Согтой байж болтгийг харлаа. Буцаад хоггүй ээж болтгийг харлаа. Их сонин гурван юм арчиж байгаа байхгүй. Тийм бай. Өөрийн ч анзаарл өгөө. Чамаа асуугаад би энийг хизээж бодохгүй байлаа. Сигнал сонсохгүй 14 жил болж чад 2 жил сигнал сонсч үзлээ тийм ээ. Ингээд ийм өөрчлөлт болдгийм юм. Тэгэхээр хин нэг хүн энийг засахгүй болохгүйг шийдвэр гаргаад цагдаа нарыг ингээд зүгээр гарцсан дээр ингээд загсаж байгаа л явхан хүнийг цагдаа торгодгүй байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө машин байхгүй ч ногоон гарлаар гарсан хүн чинь улаан гэрлэг гарсан хүн чинь тэр чинь дөрөнд өрцөн болчихж байгаа байхгүй. Гүйж очиод торгуулаа төл гिचж байгаа байхгүй. Ийм юм болдгийг паркаар цагдаа нар хоёр хоёроор яваал. Тин нэг пив бол пош юугүй гэхгүй шууд торгоод эхэлж байгаа. Паркууд одоо нийтийн паркууд чинь пив ууж болно уух бож болохгүй гэдээ ангилсан байдаг байхгүй. Ингээд жоохон гол молтой иргэдэр чинь пив ууж болно болно. А хүүхдүүд хоолтой паркт пив ууж болдог байх. А одоо би үзэл бодлоо хэлээ. Тэгвэр яг нэг одоо хотын соёл гэдэг чинь нийгмийн соёл гэсэн үг шүү дээ энэ нийтээр хим хэмжээтэй байх юм бол гэж боддгийг. Тэр нь яг гэж бол өөртөө амар. Төсөөлөд үзэлтэй. Машинаар орох болгондоо мөш хөргчих болов яач болов сигналдаад ингээд би 40 жил машин баримааргүй л шүү дээ. Тэгэд энийгээ би өөрөө ойлгохтал надад хэдэн жил болох болов гэдэг. За би бол 20 жилийн дараа би энийг ойлгочихвол надад бол би яг нийгэм гэдэг утгаараа болж байна. Аа гадаад очиад ямар би өөрчлөлтсөн биш. Тэдний үүсгэсэн юм дээр очиад гайхаж байгаа асуудал та. Тэгэхээр би Монгол муухай байна гэж хэлхийг огт төсгүй. Энэ бол зам ясны л асуудал гэж бодчих. Тийм. Сая чиний хэлсэн юм дотроос чинь зүгээр л танд өөрт чинь л амар байхгүй яг үнэ. Тийм биз дээ. Нийт их хэмжээ гэдэг чинь хэнийг нэг хохирох гээд аврах гээд байгаа биш. Тий. Ер нь бол 10 машин болгонд нэг нэг болгонд зам тавьж өгнө гэдэг өөрөө 10 машины ар згсан нэр байхгүй юу? Аа. Тэ ар згсан нэр чинь бодитоор одоо тийч амар их алддаг л байхгүй. Би ингээл дайраа л явчих гал хүрх газар хүрх байсан чинь гэрлэн дохон дор миний урд 10 машин орно гэдэг чинь одоо байж уушгүй хохирол үстэй. За. Яг бодитоор хохирол. Гэтэ би өөрөө тэндээс ингээ орох гэж байгаа стрессгүй надад нэг зам тавьчвал гоё байна тий. Тэгэд энийгээ ингээ цаасан дээр бичиж тооцоолохгүй. За би ингээд стресстэй оронд 40 жил амьдраад машин бариул Тэ миний эрүүл мэнд яах вэ? Нэрв яах вэ? Би 10 минут хүлээвэл яах вэ? Би 10 машины ар зогсно гэдэг цаас нар тоцоо гаргаж үзэл. За би аль нь дээр юм бэ гэдгээ сонгосон дээр. А төргний машины хувьд бол тэр чинь шал өөр шал өөр асуудал шүү дээ. Хүний амь яргэж байгаа тохиолдолд тэр бүх дүрмийг зөрчөөл явах хэвээр. Тэр та төргний машин шиг яарч гинөө гэдгээ тоцоолол гэж би хэлж байна. За тийм ээ нэр үнэхээр ойлгуулж өгч чадлаа. Тэг. Чи ойлгосон биш шүү. Би хувийнхаа үзлийг л илэрхийлж байгаа шүү, тийм ээ. Би хэнийг нэг ойлгохгүй зүгээр миний хувьд ийм гадаадын хувьд нь ийм байдаг юм байна. А тэгвэл би чам жишээлсэн шүү дээ. Итали дэлхийн одоо номер 1 ард түмнийд нэг гэхдээ тийм биш. Энэ орон борны онцлог шүү. Аа. Тийм байна тий. Аа. За тэгээд сонсож байгаа улсууд өөрсдөө бас нэг нэг бодож хоёрыг тунгаах байлгүй дээ. Тэгээд За тэгээд өнөөдөр бас ингээд подкастад гоё яриад бас зөндөл сэдвэр хоёлоо ярьлаа шүү дээ тий ингээд сайхан яриад үзэл бодлоо хуваалцсан баярлалаа. Тий. Тэгээд одоо таны одоо улаан фэнүүдэд таныг уулзуулсандаа маш их баяртай байна өнөөдөр. <laughs> Тулгаа яасан бэ? Сонсогч нь баярлаа. Тулгаа яасан бэ? Тулгаа яагаа орохгүй байгаа юм бэ л гээл тэгээдсэн. Тэгээд өнөөдөр шууд Улаанбаатар хоттой нэг уулзах шанс гарлаа. Тэгээд сүүлийн асуулт одоо байгаа одоо яг 90-ад оныхонд 2000-ад оны тэгээ 2000-ад оныхын ч одоо ингээл 20 хүрчлээ шүү дээ. 90-ад оныхын одоо ингээл 30 хүрчлээ шүү дээ тийм. Энэ залуучуудад гоё үг хэлээч. Тэд нэр зориул зөвхөн тэр надаас дүү гэж бодоод хэлчихье заяа би. Тийм мэдээч хамаа дүү шүү. Яг миний анзаарсан зүйл одоо нэг нийгмийн үзэл байна те барууны үзэл гэж байна. Аа Монголын үзэл бол яг хуучин цагийн үзэл байхгүй. Аа Тэгэхээр энэ хуучин цагийн үзлээс барааны үзэл рүү шилжих процесст ийм үзэл бодлын юм зөрчлүүд их гарч байна. Тэр үед энийн биш энийн биш аль нэгийг нь сонгоорой л гэж хэлээ та. Аа? Энийн биш энийн биш. Аль нь ч биш биш байгаасаа. Эсвэл барааны үзлийг сонго. Аа хоёулангийн битээ сонго. Хоёрын хооронд битээ болоосаа гэж. Эсвэл одоо хуучны уламжлалт юмаа сонгоод өөрийнх амьдрал тэр муухай гэж юм шиг хоёр өөр үзэл байхгүй. Тэр хоёрыг холих юм бол юу ч биш. Нэг алхам уршлаад хоёр алхам аршлаад нэг алхам уршлаад хоёр алхам аршлаад тэгсний дараа юу болох вэ гэхээр яг энэ хүрээнээс нэг холтоог л байх. Аа. Тэгэхээр нэг зүг чигээ барьж аваад тийшээгээ илүү тэмүүлэрэй л гэж. Үнэхээр барууны хөгжлийг одоо үйлс баримтлыг даах гэж байгаа бол Тэр их сайхан зөөлж биш, гоё зөөлж биш, маш хүнд зам. Хуучин үзэл баримтлаа баримтлаад ер нь үзэл баримтлыг нэг чанд барина гэдэг чинь ер нь бол дэлхийн түүхэнд хэцүү байсан зүйл шүү дээ. Тэр тэрийг үнэхээр баримтлах гэж байгаа бол яг нэг зөвж өвөө барьчаалаг тэрнтэй одоо яг үнэн шүтэлтэй үг тууштайгаас гадна үнэн ч байгаасаа. Тэгэхгүй нэг ингэж явж яснаа нэг ингэчмээр ч юм шиг нэг ингэснээр нэг ингэчмээр явж байх юм бол хамаг хүч чинь тарамдын шүл гэж хэлээ да. Энд гэхдээ их философийн гаралтай үг энэ зөвхөн энэ үгэн дээр баг би хувьда 5 жилийг зарцуулсан баг гэж үздэг. Зөвхөн энэ үгийг ойлгохын төлөө өөртөө. Тий, одоо яг аль нь барьж байгаа? А? Одоо харин алиг нь барих вэ гэдэг 5 жил маань 6 жил болчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр одоо би өөрөө бол ус асар залуу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би одоо дахиад надад би 4 жилийн дараа айлын үзээрнлээ бийг олно гэж бодож байгаа. 4 жилийн дотор. Тэгээ нийтээ би 9 жил зарцуулж шүү дээ. Зөвхөн үзээрнлээ шийдэхин тулд. Одоо 9 жилийн дараа би үзээрнлээ барьчих юм бол яг тэргээрэл дагна. Нөгөө Америк хэрэглэгч Линкольн хэлдэг үстэй. Чи түлээ хаалах гэж байгаа энэ үнэн юм болвол сүхрэл ирэл гэдэг үстэй тийм ээ. Түлээ хаалах гэж байгаа л үнэн юм бол тэрнтэй л адилхан яг би аль үзэл баримтлалыг баримтлахоо гэдэг чинь шууд нэг өдрийн ч юм уу би ерөөсөө энийг дагая ч юм уу. Эсвэл энэ шашны гэж шүтээ гэдэг үү үстэй. Тэгэхээр үзэл баримтлал байхын тулд нэлээд хэсэг цаг зарцуулж байгаа. Ха магадгүй хоёр дахь хэлхүү маань үзэл баримтлал нэр чигийг гаргахын тулд тэндээ цаг зарцуулаарай л гэж хэлээ да. Кино үзсээр байгаад үз баримтлал олно гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр тэндээ маш их цаг зарцуулаад үз баримтлал олоорой. Тэр чинь би 4 жил олцсон гэж бодоод олоогүй юм байна. Олцсон гэж бодоод олоогүй юм байна. Ингэхсээр байгаад. Окей. Үз баримтлал олчих юм бол хүн өөр болчихдээ шүү л гэж хэлээ да. За сүүлийн асуулт болгоод тий сая сүүлийн сүүлийн гэж асуугаад гэж. Сүүлд ямар ном уншсан? Пассажир. <laughs> Би цүгэндээ хэцүү хараж үзэлхөө. <laughs> Яг яг тэгж бодсон юм. Пассажирыг тусдал биз. Өстой гоё юм болсон билээ. <laughs> Хэрвээ яг хоо энийг залуу байх тусмаа л уншсан дэр. Аа. Тэг санагдсан уу? Тэр тусцснаа л илүү үр дүнтэй. Бүр 12, 14, 16 тэг санагдсан. Өөр ямар гоё наалттай бэ гэж бодсон ш. За баярлалаа. Би харин чамд яг ном бэлгэлэх гээд өгөн тэгээд яасан тэгээд за яах вэ. <laughs> Би ном дээр чи гарын хэсэг зурулна гэдэг ном чи төрөл дэлгээрээс асуусан. Билээс нам яахгүй. Хоошид гой соёл байдیں۔ За. Хэлчихв. За. Одоо манай одоо ингээл жишээ нь барууны соёлоос хэлж штэ. Ааха. Хэрвээ хэн нэгэн найз чинь ямар нэг юм хийсэн бол хамгийн анхных нь бүтээгтүнийг заавал мөнгөөр ав гэдэг. Мм ямар гоё юм бэ. А энэ одоо ингээд соёлын зөрөө гарч штэ. Найз чинь байх юм бол чи үнэгүй үйлчлүүл гэж. Найзуудтай одоо ингэ чи найз чинь юм бол Одоо энэ дээр бол одоо би ч нөгөө эхлээл тийм байсан. Тин 14 жил болсон учраас одоо манай байгууллагын нэг хүн тусдаа байгууллага байгуулаад гарлаа. Ямар үйлчлэгээтэй хэрэггүй байсан ихний сарын хөдөлж авдаг байхгүй. Найзууд нь цугларж байгаа. Нөгөө ихнийх нь хөрөнгийг босгож өгч байгаа байхгүй юу? Чи зоригтой нээсэн юм чинь би чам үнэлж гин гэж. Эндээс илүү би чам тусалж чадахгүй гэж. Тэгэхдээ их тус биш одоо үнгүй авж байгаа биш яг одоо зүгээр чадж байгаа юм тэр байхгүй маа гэд ингээд нэг сарынхыг тэгээ нэг 50 найзтай бол 50 сарынхаа юм нэг аав ээж одоо их танил найзууд нь шууд одоо 50 ном авдаг ч юу тийм ээ. Игэл аваа гэртээ хадгалчдаг. Эсвэл зарим нь аваад буцаад өгсөн ч байдаг. Өөрт нь чи энийг дахиад зараарай гэж. Ерөөсөө муухай зүйл биш. Их өвөрмж шүү. Тийм учраас би боломжоор хэдэн ном аваад та ярээр бүгднээр нэгээс зурулах гэдэг атсагаа. За баярлалаа. Монголд бол наа чи эсрэгээр яд юм бэ? Найз нь одоо аль ч буруу гэж хэлэхгүй харин зөв гэж хэлэхгүй. Зүгээр би нөгөө өөрийнхөө одоо 14 жил польс сурсан гэдэг ёсоо дагаад чамд ихчлээ шүү. Монгол бол найз нь юм гаргачлаа ч гэдэг. Эсвэл найз нэг кофе шоп би очиод буруу гэж огт хэлээгүй шүү. Заавал очиод нэг үнгүү уух гад дайраад байж тээ. Тэгвэл аа тий дахиад нэг юм байгаа. Тэгвэл тэр чин тэр байгууллагын хэлсэн шүү дээ. А дараагийн удаа тэр хүн чин чи тэгвэл одоо 50 ширхэг нэм хөдлөө авчлаа шүү дээ. Чи 20 ширхэг үнгүү өршүүлээрэ гэж болно шүү дээ. Тэр тэр хүний ирэх байхгүй. Тий тэр зүйлээс хүний ирэх шүү. Тий. За за. За ингээд дуусгая. За тийм байж төсөө. За.